हादसा याद होगा आपको 14 फरवरी 2019 में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें हमारे चवारी शहीद हुए थे ठीक है तो आज वो दिन है बड़ा ही शोका उस दिन पूरा ही देश एकदम पूरा जो दुख में बीता था तो मैं ऐसा जी से कहूँगा कि वो आए वहीं रहना चाहिए भारत माता की माता की भारत माता की Yeah. शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष बगल में रखते हैं तुम मार दो इस दोषी के हमले में अपनों का काम नहीं होता पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता पुलवामा में उन रूप नहीं कैसे पता चला दुश्मन को यारी बुलेट ये देश खत्म हो जाएगा क्या तब एहसास तुम्हें होगा क्या बस गरीब माँ बाप ने रक्षा का बीड़ा उठाया है एक भी नेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है एक भी नेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है कभी मिलो बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है गो समाधान नहीं क्या गोली का समाधान नहीं तो क्या है कुछ बतलाओ तुम बहरूपीर नेताजी कभी असली रूप दिखाओ तुम बहरूपीर नेताजी कभी असली रूप दिखाओ तुम जब देश में मातम पसरा है तुम वफा निभाने जाते हो क्या कश्मीर उन्हें दे दे तुम उनकी दावत खाते हो क्या कश्मीर उन्हें दे दे तुम उनकी दावत खाते हो आजाद सिंह आजाद नहीं आजादी का दम भरता है ये बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है ये बेबस दिल रो पड़ता है जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद